när ni frågar, var inte artiga. Säg bara vad ni undrar rakt på sak och om, jag inte, om vi inte svarar tillräckligt bra så säg bara att du svarar inte på min fråga. Det är mycket bättre att ni är oartiga och ställer en fråga än att ni är artiga och håller tyst. Och om, det är en, om, det är kritik, om ni har någon kritik eller något ni inte håller med om så säg det, gärna det också. Men ja. Frågor, funderingar, tankar, reflektioner? Ja, visst. Eh, en grej som, jag vet inte om du riktigt nämnde det, men en grej som eh, alla civilisationer strävar efter, det är att, eh, och man kan väl kanske se det i djurriket också, det är att ha, en, att ha någon typ av kunskapsbank som alla synkar sig emot, att man samlar allas erfarenheter och kunnande och så vidare. Och det är ju lite det som den akademiska principen går ut på. Och där finns det också även forskare som utvecklar Eh, digitala system där man kan i princip överföra människor in i datavärlden och man kan interagera med då de människorna. Eh, <clears throat> jag tror att eh, för att bygga någon typ av samhälle där, det bygger på jämlikhet så måste också kunskapen vara tillgänglig för alla. Och <clears throat> samtidigt också jämlikhet. Alltså, ganska svårt i och med att alla människor har ju olika mycket erfarenhet, kunskap, eh, kvalifikationer. Eh, och att inte ha någon typ av hierarkisystem är väldigt svårt att åstadkomma. Tror jag. Och det finns väl kanske olika dimensioner på jämlikhet. jo, det, det är helt sant. Det är liksom, inget av det här vi säger är, är nödvändigtvis enkelt. Det är antagligen bland det svåraste man kan göra om man är människa på den här planeten försöka fixa de här problemen. Ehm. Människor är olika, har olika egenskaper, olika kunskaper. Man kanske väljer olika yrken, specialiteter. Så om du säger så att du, om du ska gå till en tandläkare så kanske du väljer någon som är duktig på att laga tänder istället för vem som helst. Så till exempel för att laga tänder är inte alla jämlika då. Men däremot så behöver inte ha en värld där folk är oroliga för att ha tak över huvudet eller mat att äta eller, eller alla de andra sakerna i sitt liv. Att man faktiskt kan eh, leva sitt liv utan att vara rädd och orolig för vad som, om man kommer ha tak över huvudet och så vidare Så där kan vi göra mycket, mycket bättre. Vi kan tekniken vi har idag är tillräcklig för att ge alla människor på jorden en hög levnadsstandard. Eh, och ser vi på det över sikt eh, så vet vi ju att eh, medelsensen idag är lever bättre än vad kungar gjorde för hundra år sedan. För att tekniken har gjort det möjligt för alla att leva bra. Så jag tror fortfarande att det måste gå att utveckla någon typ av rättvist incitamentsystem för att för adressera problem som till exempel tandhälsan. alla, även fast många engagerar sig frivilligt och man gör väldigt mycket olika saker för att lösa då problemställningar som gruppen ställs inför så kanske fortfarande finns eh, saker som måste göras eh, och som eh, ja, att, men att man då ger någon typ av belön, belöningssystem då till, för att få de sakerna gjorda helt enkelt. Eh, som är, men som är så transparent som möjligt. Så att det är liksom inga konstigheter, alla accepterar det. Men när vi accepterar det system som finns idag, eller ja, många gör och det är inte särskilt rättvist. Vi måste ju gå och bygga ett rättvist incitamentsystem för att få alla samhällsfunktioner gjorda. Vi är, ju, vi, är mycket, vi är väldigt mycket produkt av vår kultur. Jag menar, jag, jag har ju kunnat ha den här föreläsningen idag för att jag är född i Sverige och har lärt mig svenska. Annars hade jag ju inte pratat svenska liksom. Eh, och, och, jag har haft tillgång, jag är uppväxt i ett industrialiserat land så jag har tillgång till den här informationen och så. Så att vi formas ju extremt mycket av, av vår kultur. Och det här behov, eh, begäret snarare av att ha någon slags kortsiktig belöning eh, är ju någonting som vi har blivit uppväxta med. Att vi, vi vill eh, söka efter de snabba lösningarna och snabba belöningarna. Men jag har inget svårt att tänka mig att i, eh, i ett fungerande samhälle så inser man det att eh, genom att bidra till samhället på olika sätt så får man också tillgång till samhället och det är tillfredsställande bara att göra någonting. Jag menar, vi får inga pengar vi som står här. Vi går antagligen back rätt ordentligt. Men vi gör det för att det är kul och för att det känns bra. Och det är liksom, vi har planerat det här i många veckor. Det är inget litet arbete. Så våra begär av incitament kan mycket väl ändras i ett eh, mer uttänkt samhälle. Mattias. Mm. Du kommer ta upp en del av det här. Ja, jag kommer ta upp. Varsågod. Ja, men eh, det är inte dags för det. Jo, men... Eh, prata, alla kanske inte är här tills dess. Ja, Har vi en fråga där uppe? Ja. Ja, det är också mer kanske en reflektion, men en fråga till er också. Eh, för jag upplever att i sådana här sammanhang så uppstår det gärna en vi och dom-känsla lite grann vi som kanske är de kritiska, fritt tänkande människorna och så har vi dom-sidan med företagen och de politiska institutionerna och makthavarna. Och vi ställer oss i en, i en motsats mycket. Ja. Men, och, och samhället blir lite som en egen entitet som vi analyserar och ska förbättra. Medan det i själva verket anser jag är vi som är samhället. Och vi är en stor del av det här problemet. Vi sitter inte vid sidan av och ska lösa någonting som någon annan har skapat utan vi bidrar hela tiden till att samhället har blivit så som det är. Jag tror att den mest grundläggande förändringen kanske inte ligger i vetenskapen och um, även om det säkert också är väldigt viktigt. Men jag tror att det är en förändring på en individuell basis, mental inställning som måste ske. Ja, absolut. Det är, det är, mycket, det är mycket det också. Men det du nämner, det du nämner nu är ju eh, det som har att göra med en slags övergång, alltså hur eh, vi är här nu och hur tar vi oss dit. Eh, så det är på inget sätt fel. Det, det jag diskuterar nu är liksom, men eh, om vi når det här, hur ser det då ut när vi väl har kommit dit? Och är det, är det ett bra mål? Är det någonting som är värt att sträva efter? Men du har ju helt rätt i det du säger, absolut. Ja, jag förstår att vi pratar om alltså, hur vi vill att det ska se ut när vi är där ja. och inte direkt kanske vägen dit än. Det kommer senare, antar jag. Yes. Ja. Jag undrar väl lite grann om, eh, men det får bli en senare fråga, men om vetenskapen enligt er är det viktigaste och kanske enda verktyget som vi ska använda oss av? Eller finns det några tankar? Alltså vetenskapen, vetenskapen är ju ett sätt att ta reda på vad som är sant och vad som inte är sant, eller vad som är mest sant. Eh, så ja, det, alltså det, generellt sett är det liksom absolut bästa att använda. Sen, sen eh, kan man säkert komma på situationer då det liksom inte är absolut nödvändigt. Men eh, ja, jag är öppen för diskussioner, men jag har svårt att se liksom om vi inte ska använda vetenskap som alla människor använder på, på en väldigt vardaglig nivå. Det finns det här exemplet om det står nymålad vägg, en vägg och så står det en lapp nymålad vägg. Då går du ju för fan fram och försöker motbevisa den hypotesen. Så testar, jag gör varenda kotte liksom. Är det verkligen, hur vått är det egentligen? Är det verkligen nymålat? Så liksom vi är alla vetenskapliga i vår vardag. Vi har redan det här tänket eh, att vi måste testa för att vara säkra. Mm. Både och skulle jag säga. Alltså att vi, vi har ju väldigt mycket vetenskap idag. Vi känner till väldigt mycket om både vår miljö och vår hälsa. Alla är medvetna om att Coca-Cola är ingen bra att dricka. Liksom. Det är inte bra för, på något sätt för någon att dricka. Och ändå så säljs det ju kopiösa mängder, bara som ett exempel. Och jag menar att, att känna till att någonting är på ett visst sätt är inte alltid en eh, en garanti för att en förändring ska ske. Varför tror du Coca-Cola säljer så mycket? Varför dricker vi så mycket? Det är för att Coca-Cola har mycket pengar att ge till vetenskapsmän som kan utreda exakt hur man ska få folk att dricka så mycket som möjligt. Ja, exakt. Så det är ju vetenskap, vetenskapsanledning till att Alltså vetenskap är ju varken bra eller dåligt, den ger oss kunskap om hur saker fungerar. Men eh, så, vetenskap är ju bara en del här. Jag tog upp fyra delar som jag tyckte var väldigt eh, viktiga. Och vetenskapen är ju liksom en del, men, men man kan ju både, man kan ju liksom göra, skapa världsfred skapa världskrig med eh, hjälp av vetenskapen. Så den har ingen så, direkt moralisk ståndpunkt i sig. Utan det är ju det här eh, mer i så fall om jämlikheten, att vi måste vi måste eh, samarbeta med varandra och, och, och, om några har det liksom mindre bra och några har det bättre så kommer de bli sura och så kommer det vara en konflikt till slut. Så det är ju de insikterna också. Men det har ju dessutom vetenskapen visat också eh, väldigt tydligt i, i många länder och även i, i, i Sverige och, och andra länder som har det bra att det är inte nödvändigtvis så att du måste ha en absolut välmående utan det är din relativa välmående. Som du har, även om du har det bra och tillgång till fri sjukvård och så vidare men du är bland de fattigaste i samhället så har du fyra gånger så hög chans för många hjärtsjukdomar som de som har det bäst oavsett hur bra eh, sjukvården är i landet. Det finns väldigt mycket statistik på det. Jonas? Ja, så, eh, måste du också ursäkta för att det var en massa det är lite kvinnor så vi hoppas vi får fler kvinnor aktiva i Göteborgsgruppen också. Eh, Sajtrörelsen är en vetenskaplig metod för global hållbarhet. Det är det vi pratar om eh, hur vi kan använda vetenskaplig metod för global hållbarhet. Människor är sig åt rätt Ja. Ja, visst. Yeah, yeah, yeah. Låt Patrik svara. Eh, jag håller med dig att eh, någon, någon form av konkurrens eller det faktum att man vill vara väldigt duktig inom ett område, det är en, det är en jättestark drivkraft. Det, är det, jag tror många här känner det. Liksom. Man, man vill bli bättre på någonting. Inte bara för sin egen skull utan även för att kunna, ja men jag vill vara bra bäst inom ett område till exempel. Eh, problemet är när kampen inte bara handlar om att du ska till exempel vara bäst på i, i löpspåret, vilket är jättebra incitament att, att du ska du vill vara bättre än din kompis till exempel. men när det mer handlar om liv och död, att gör du inte det här så dör du bokstavligt talat. Alltså den formen av eh, alltså, eh, tryck i samhället, det tror, jag, tror inte vi är något positivt direkt. Man, eh, man, kan ju se, man kan ju se det så här, om du ska vara snabbare än en kompis finns det två sätt. Antingen tar du i mer och springer snabbare, eller så fäller du honom. Då är du också snabbare. Och det är liksom det vi vill undvika, det här att, inte nödvändigtvis att man dör, men att man konkurrerar på andras bekostnad. Att man istället för att eh, i strävan efter att vara bäst så slår man på dem som är lägre istället för att jobba på sig själv. Och den här, men den här drivkraften att jag vill vara bättre för min egen skull, liksom. jag vill vara snabbare. Det är inget negativt med det. ものすら internet som sådant hade inte existerat idag som du säger om inte han som faktiskt gav kunde valde att släppa det fritt. Eh, han hade rätt många personer efter sig som ville köpa upp rättigheterna och hur rörelsen skulle fungera. Han fick erbjudanden om utlösa som men han tackade nej. Han var visionär och sa nej, detta är för, för alla människor. Så själv jobbat inom skola och jag tycker själv, alltså den här, det man går igenom som barn när man går i skolan så man får lära sig de här grejerna, vi ska samarbeta, vi ska hjälpas åt och alltså vilket jag tycker är så himla bra att vi verkligen, det är det vi försöker förmedla till våra barn. Det tror jag bara att om jag och David har växt upp hela, hela livet kring de här värderingarna, sen kastas vi ut i arbetslivet och ska gå på en arbetsintervju och helt plötsligt så är han min konkurrent. Alltså han kan ju förstöra för mig jag tycker det är liksom, vi försöker lära barnen att tillsammans ska vi bli starka och hjälpa varandra. Men sen när man kastas ut i arbetslivet då är helt plötsligt alla konkurrenter sen. Om det blir... Förstår ni vad jag tänker? Jag tror vi eh, ska bryta där för eh, vi kan vi ta lite paus och så kan alla diskutera lite effektivare så, att vi inte bara en pratar på samma gång. Så eh, vi tar pass en kvart.